Galerinha, beleza? Aqui é Goku, vou dar um comentário aqui pra vocês. Eu criei um, um conta na, na roxinha, conhecida é mais como Twitch, Twitch, Twitter, Twitter, Twitter, Twitch, Twitter, eu acho. Ah, aí, aí vocês podem me seguir, eu vou Goku de Vem, né? só vocês ir lá pesquisar, pesquisa no Twitter, coloca Goku de, aqui ó, Goku de Gamer, vem aqui pessoa. Pronto, você acha que meu canal, meu, minha conta. Ou você pode vir aqui, peraí. Ou você pode vir aqui. Ou você pode vir aqui no meu canal. Você pode vir aí no meu canal então. ou você pode ir no canal e vir aqui pra carregar. Eu vim aqui, ó. Tá vendo que tem três esse aqui, do Code Bio? A primeira onde tem um símbolo no Twitter. Aí vocês clicam aqui. Vocês clicam aqui nele. Aí vocês esperam aqui carregar a página. Vocês esperam carregar a página. Bora ver. रायबसबाई रद्द न करें दंगल रखा बोलिए दे दे दे